бийиктиктен жерге кулаганда нерсе жумуш аткарат Үй кулаганда үймөктү ушинтип чабат бул учурда жердин каршылык көрсөтүүчү күчтөрүнө каршы жумуш аткарылат үйүк жогору көтөрүлгөндө энергияны кайра топтойт потенциалдуу энергия нерсенин салмагына жана анын көтөрүлгөн бийиктигине жараша болот үймөктү үймөгө айдап салуу үчүн массасы жетиштүү чоң болушу керек эгерде жеңил нерсе уруучу турган аш бийиктиктен кулап түшсө анда топтун иши анчалык деле аз болгондуктан үймөк кыймылсыз калат